Теки, теки, теки, теки, теки, теки, теки. Теки, теки, теки, теки, теки, теки. Бегом сюда, бегом. Молодец, молодец, теки. Молодец. Молодец, молодец. Иди сюда, теки, теки, теки, теки. Теки. Теки, дискотеки. Иди сюда, Теки. Иди сюда, Теки, Теки. Иди сюда. Ну иди сюда. Бегом, бегом, бегом. Иди сюда, Теки. Теки, Теки, Теки. Молодец, молодец. Ты хорошо знаешь себя. Молодец. Молодец. Иди сюда. Сюда иди. Здесь, садись. Ложись. Все, садись. Все. Все. Молодец.